Начнем мы пока с, э, с доклада. Меня зовут Анна Рочина, я научный сотрудник группы исследований миграции личности Академии народного хозяйства и госслужбы. Эм, и я буду рассказывать про то, что сегодня из себя представляет женская миграция в России э, с основным фокусом на Средней Азии. Я объясню почему. Э, и доклад мой будет, видимо, строиться по-разному, в зависимости от того, какие у вас э, будут появляться вопросы, потому что я не знаю, насколько все тут э, в теме по, по поводу каких-то миграционных аспектов, поэтому если появляются какие-то вопросы, то, может быть, вы сразу задавайте, поднимайте руку, и мы будем сразу их разрешать. А если что-то будет э, слишком подробно, слишком понятно, вы зевайте, и я буду понимать, что надо <laughs> двигаться дальше. Эта группа исследовательская существует в Академии уже 4 года. И мы занимаемся изучением разных аспектов миграции. Мы начинали с э, изучения э, сообщества мигрантов в кафе, дальше мы занимались киргизскими мигрантами, занимались интеграцией мигрантов на локальном уровне, э, интеграционными мероприятиями, миграционным законодательством, рынком труда, вторым поколением общем, разными аспектами. И, в принципе, в каждой из этих тем э, гендерный аспект, он очень важен. И поэтому э, сегодня я буду говорить, основываясь и на наших исследованиях в основном, и на статистике, и на исследованиях э, других ученых, э, которые проводили какие-то исследования по Наверное, тут я перестрахуюсь, если я буду пытаться рассказать в целом про миграцию в России, потому что я так вижу уже как минимум несколько человек, которые занимаются, в принципе, миграцией, хорошо знают, э, э, что из себя она сегодня представляет, но все-таки я скажу пару слов э, что миграция в России началась после распада Советского Союза, и потоки миграционные сильно отличались в 90-е, когда в основном люди уезжали в Россию, а, они бегли убежали от э, разных э, вооруженных конфликтов, этнических конфликтов. Очень много среди них было тех, кого называли, стали потом называть соотечественниками, то есть русскоязычные мигранты. А также люди бежали из Таджикистана, из Закавказья, от гражданской войны, от конфликтов. А в 2000-х ситуация поменялась, а в 2000-х основные потоки стали а, составлять э, так называемые экономические мигранты. В основном это были люди, приезжающие из Средней Азии. Что мы имеем на сегодняшний день? К июню этого года на территории России находились 10 миллионов иностранных граждан, и из них большинство – это граждане СНГ. Из этих 10 миллионов 4,2 миллиона указали работу в качестве цели въезда. И уже из этих людей 95% это а, граждане СНГ. Э, я так понимаю, что здесь все примерно представляют, какие страны являются основными миграционными донорами, да? да? Кто тоже у нас на первом месте? В данный момент? В данный Узбекистан же, ну, да? Узбекистан первая версия, да, еще. Таджикистан вторая версия. Может быть, Украина? Украина, да. А, вообще Крым. Да. Да. да. В принципе, мы назвали как бы тройку лидеров. А, на первом месте Украина, она действительно а, минимум пять лет назад была на втором месте. Она уступала Узбекистану. А, второе место сейчас Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И в целом эти три страны, среднеазиатские, они являются основным регионом-донором для России, и именно с этим регионом связано миграционное будущее России в силу демографических процессов, которые там происходят, и демографических процессов, которые происходят у нас, э, снижение количества работоспособного населения эм, и потребность рынка труда в дополнительных кадрах. Как обычно представляют себе мигранты? Ну, примерно как-то вот так, что это как минимум мужчины. Если посмотреть на статистику по количеству людей, которые получили какие-то разрешительные документы на право работать в России в 2015 году, то действительно вот эта стрелочка, она указывает на общую сумму, тут, наверное, плохо видно, но э, среди всех иностранцев, которые получили разрешение на работу, женщины составляют 15%. И СНГ в этом смысле не отличается, там тоже 15%, но это среди разрешительных Тут интересно на этом графике, какие разные бывают гендерные пропорции в миграционных потоках, потому что самая первая, самая верхняя строчка – это Таиланд, и там мужчины составляют только 6%, а 94% – это женщины. А Турция, это самая нижняя строчка, это наоборот, очень мужская миграция, там женщины порядка 1%. Если посмотреть именно на страны СНГ, за исключением Беларуси и Казахстана, и посмотреть э, не по разрешительным документам, а просто по статистике, по количеству иностранных граждан, которые пребывали на территории России в 2016 году, то мы увидим, что доля женщин в этом случае составляет треть по всем странам, это вот красный столб. И при этом по разным странам доля очень сильно тоже варьируется. Самая большая доля женщин среди мигрантов из Украины 41%, а самая маленькая – это Узбекистан, Таджикистан, это меньше, чем пятая часть, 16-18%. Здесь, конечно, отличается Киргизия, потому что она вроде как тоже Средняя Азия, но при этом э, среди мигрантов из Киргизии 38% это женщины. И более того, если посмотреть на более подробную разбивку по полу и возрасту, которая получилась очень мелкая. Но ну, э, верхняя часть – это женщины, нижняя часть – это мужчины. Снизу вверх идет возрастание возраста. То есть самые вот эти длинные полоски – это 18-29 эм, лет мужчины. Синяя полосочка – это Киргизия, красная – это Таджикистан, зеленая – это Узбекистан. И если среди мужчин все понятно, э, среди, среди э, всех трех стран – очень много молодых мужчин, то среди женщин, то есть посмотреть э, вот от середины чуть вверх, вот синяя длинная полоска, это женщины 17-29 лет из Киргизии. Киргизия очень сильно отличается не только в целом, таким образом, по доле женщин, но и по доле молодых женщин до 30 лет. Почему такой разрыв? Чем обусловлена такая разница? Вроде как странно, соседние. В целом, Женская миграция э, складывается под влиянием нескольких факторов. Есть факторы гендерно-универсальные, когда в России есть потребность в рабочей силе, когда есть разрыв в доходах э, между Россией и странами происхождения мигрантов. способ советского пространства, когда люди знают, э, как работают институты в России, потому что они чаще всего постсоветские или общие. Многие знают, знают русский язык, а, у многих еще остаются какие-то связи с советского времени, которыми они пользуются для миграции. Опять же, важны э, те транспортные связи, которые существуют, железнодорожные маршруты, дороги автомобильные, э, а, авиасообщение. И важна еще такая вещь, как безвизовый режим. То есть что сильно отличает Россию от других стран, принимающих мигрантов, это то, что э, мигранты к нам приезжают без каких-либо особых сложностей, за исключением того, что они попали в э, черный список. Э, но у нас нет нелегальной миграции, которая следовала из-за сложностей въезда. То есть у нас нет такой стены, как между Мексикой и США, поэтому у нас характер вот этой вот нелегальной в кавычках миграции сильно отличается. Но есть еще гендерно-специфические факторы, которые влияют именно на женскую миграцию. Это, во-первых, развитие сферы услуг. Сфера услуг традиционно считается такой женской, опять же, в кавычках, э, сферой работы и требует женскую, опять же, в кавычках, э, рабочую силу. Но хорошо, если в России есть такая развивающаяся сфера услуг, то, в принципе, ей все равно, кто будет там работать, женщины из каких стран? Из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Почему же тогда есть э, такой разрыв между Киргизией и Узбекистаном и Таджикистаном? Есть еще такая важная вещь, как социальная легитимность женской миграции. В принципе, практически во всех контекстах, в большинстве контекстов, э, миграция связывается с идеями маскулинности. То есть мужчина-добытчик должен обеспечивать семью, и он отправляется в миграцию. Миграция таким образом в некоторых странах становится частью такого идеала мужественности. А, и миграция чаще всего плохо стыкуется с женственностью, наоборот. Во многих э, контекстах, э, в том же Узбекистане, Таджикистане, женственность связана с тем, что ты остаешься на месте, ты остаешься в своей жилахале, выходишь там же замуж и, в общем-то, не сильно передвигаешься. И Советский Союз в этом смысле мало что изменил, потому что, несмотря на вот эти усилия э, привлечь женщин а, на рынок труда, чтобы они получали образование, приезжали. Эти а, усилия, в общем, давали маленькие результаты. А, и в целом в Киргизии гендерный порядок, он, в общем, ближе к такому идеалу гендерного равенства, чем в Узбекистане и Таджикистане, и поэтому э, там женская миграции относится э, лучше. Но, опять же, восприятие женской миграции, в принципе, восприятие миграции, это очень локально специфическая вещь. То есть даже две соседние деревни могут отличаться в том, как там люди воспринимают миграцию в России. И когда мы ездили в Киргизию, мы там ездили по разным деревням, пытались понять в том числе, а как там люди относятся вообще к миграции в Россию. Миграция в Россию – это что? и пытаюсь в том числе понять такой гендерный аспект. И в целом можно выделить три довольно понятные способа восприятия женской миграции ну, в Киргизии. Первый вариант – это э, буквально словами одного из информантов. Он сказал, женщину на дорогу добра вернуть сложнее. И поэтому э, женщину в Россию не стоит отпускать, потому что женщины там портятся, э, ведут аморальный образ жизни, и поэтому не надо отдавать, отдавать давать им шанс поддаться этому искушению. Второй вариант – это миграция с условиями. В принципе, в таких э, сельских обществах э, женская и мужская жизнь, она э, очень сильно структурирована. То есть есть представление о том, что есть э, хорошая, э, жен, что есть хороший, хорошая женская биография. И она складывается из нескольких вещей. Это замужество своевременное, если не вышла замуж до 24 лет, то ты остаешься в распродаже. И, не, ну, нежеланная больше невеста. А если ты вышла замуж и родила ребенка в течение одного или трех лет после замужества, то у тебя тоже есть проблемы вплоть до, до угрозы развода. Но в тот момент, когда ты вышла замуж и родила первого ребенка, ты уже можешь ехать э, в Россию. Более того, в Россию – это, в общем, хорошо, если ты пойдешь с мужем, потому что таким образом ты э, будешь вместе с мужем и обеспечишь вот эту вот э, стабильность брака, ты не потеряешь мужа. И третья возможность – это миграция без условий, когда женская миграция относится так же, как и мужской. Это возможно и для тех э, молодых девушек, которые еще не вышли замуж. Это в основном, если говорить про Киргизию, то это распространено скорее в северной части, которая является чуть более урбанизированной, русскоязычной, промышленной. Вот что касается этого первого способа восприятия, женщинам на дорогу, на дорогу добра вернуть сложнее. Как раз в 2016 году а, было проведено исследование не, не нами, а в Киргизии гендер восприятия общества, и там спрашивали э, спрашивали мнение респондентов по поводу такого высказывания. Женщина в миграции, работая вдали от дома, начинает вести аморальный образ жизни. И э, больше, чем треть женщин, почти половина мужчин с этим согласны. То есть мы можем примерно из этого представить, э, какой, какой способ восприятия женской миграции там более распространен. А вот этот вот второй способ восприятия, когда женщина выходит замуж, рожает ребенка и потом уже может ехать, это иллюстрация из одного из дневников, когда я была на, в Киргизии в одном из, сел, попала там на свадьбу, и сидела рядом с женщиной, мы с ней разговорились, у нее сын уехал а, в Россию и вместе со своей невесткой. Точнее, они хотят, хотят уехать и а советуются с ней. И я ее спрашивала, как она себе представляет, как будет э, жизнь дальше складываться. И она говорит, э, ну как, они уедут, она там забеременеет, вернется рожать говорят, звук плохой. А, вернется в Киргизию, родит ребенка и уедет обратно в Россию. То есть э, такие вот постоянные поездки, они уже как бы вшиты в этот э, биографический сценарий женщины-мигранта уехала в Россию, забеременела апрелем. В Киргизию родила, немножко подрастила ребенка, оставила ребенка своим родственникам, свекрови, уехала обратно в Россию, чтобы муж от тебя не ушел. Ну, в общем, вот такие. Ты параллельно, ты в России, естественно, не сидишь дома, ты работаешь и зарабатываешь деньги. И третий способ миграция без условий, это кусочек из интервью, наверное, ну, тоже ничего не видно, но, в общем, это такая очень приятная девушка с э, севера Киргизии, которая, которая приехала а, к своим родственникам а, в Москву, зарабатывает тут деньги, ей 24 года, и она не собирается выходить в ближайшие годы 4 замуж. Она говорит, что она хочет сначала заработать денег, сделать себе карьеру, а потом уже выходить замуж. Но ну, это такой вот, наверное, из качественных интервью довольно редкий случай. Как вообще воспринимают женскую миграцию, в чем будут ее плюсы? Мы были очень удивлены, опять же, в экспедиции в Киргизии, когда мы обнаружили одну деревню, из которой уезжают женщины, и это считается хорошо, потому что женщина – это меньшая потеря рабочих рук в сельском хозяйстве. То есть она меньше может э, принести пользы, чем мужчина, и поэтому ее можно отправить в Россию, где она будет зарабатывать денег, ну, примерно столько же, сколько мог бы заработать мужчина. А, плюс женщины э, говорят о том, что у них меньше проблем при взаимодействии с полицией, к ним меньше цепляются полицейские, они меньше попадают в ситуации, когда их кидает работодатель, они говорят о том, что могут больше там, устроить ему истерику. А, тут вот одна из них говорит, а женщин же не можешь обмануть, они стервы же. Они сразу начинают ругаться. И поэтому с женщиной сложнее иметь дело с работницей, если она вот, э, если ты ей должен денег. Ну и опять же, вот риск потерять мужа, он сокращается в тот момент, когда жена едет вместе с мужем. В любом случае, когда вот все уже приехали в Россию, что мы видим, как отличаются траектории женщин и мужчин-мигрантов из Средней Азии в России? А, мы проводили в прошлом году интернет-опрос мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, мы выяснили, что, в принципе, и, и среди тех, и других, среди женщин и мужчин, большинство, конечно, работают, э, маленькая часть работает и учится или учится, но есть значимая разница между мужчинами и женщинами, потому что женщины чаще гораздо занимаются домашним хозяйством. То есть среди женщин было таких 15%, среди мужчин только 1%. Где работают мужчины и женщины? Ну, понятно, даже из э, таких э, обычных наблюдений на улице, что мужчины работают э, на стройке 42%, а э, женщины действительно работают чаще всего в сфере обслуживания, то есть это рестораны, кафе, а, бытовое обслуживание, сфера услуг, сервиса и так далее. Там их значимо больше. И это имеет за, влечет за собой э, другое гендерное тоже отличие, потому что женщины получают меньше денег. То есть средняя оплата труда у женщин 28 тысяч, э, почти 29, а у мужчин почти 33. И различается также почасовая оплата. То есть, в принципе, можно было бы предположить, что, ну хорошо, в месяц получают женщины меньше, но, может быть, они работают меньше. Но если посмотреть, сколько получают в час, то тоже получается, что женщины получают меньше. И это как раз связано с, со сферами работы, потому что женщины работают в сфере обслуживания, и там действительно платят меньше. А это в Москве, да? Нет, это по России. Это те, это по гражданам Узбекистана, которые находятся сейчас в России. А? Многовато. Многовато, думаете, надо меньше платить, да? Нет, я по факту просто ну, среди знакомых мигрантов, это считается хорошей зарплатой, выше средней. Ну, в Московской Ну, тут же как бы есть всегда вопрос выборки. Выборки К ваших знакомых, к ну, наши вопросы, да. Э, поскольку у нас интернет-опрос, то действительно тут может... То, такой... что интернетом пользуются, они просто более как-то приспособлены к жизни. Не исключено, да, не исключено. А, в том, что касается отношений с государством, в принципе, по наличию документов каких-то у мужчин и у женщин нет статистически значимых различий. А, но женщины в вопросе реже говорили о том что они имели какой-то опыт нарушения закона. То есть они реже говорили о том, что они пересекали границу и сразу бежали обратно, что является чаще всего нарушением вот этого правила 90-80. Работали в России при неоплаченном патенте, работали без договора. А чаще говорили, что ничего из всего большого списка нарушений, которые мы там предлагали, ничего из этого у них не было. А, но, но в целом все же, несмотря на то, что они реже говорили о том, что они имеют опыт нарушения законов, по наличию документов и по каким-то установкам в отношении возможности и невозможности, допустимости и недопустимости нарушения миграционных законов различий между мужчинами и женщинами-мигрантами не было. А, и такая правовая незащищенность, в принципе, это такая общая характеристика мигрантов. Но есть одно, э, один аспект, который значимо э, воздействует именно на женщин-мигрантов. Вы помните, я говорила о том, что а, женщины чаще занимаются только домашним хозяйством. Но для женщин, а, в принципе, наше государство оно не видит такой возможности, как члены семьи работающих мигрантов. Ты не можешь оставаться в России больше, чем три месяца подряд, если у тебя нет патента, если у тебя нет разрешения на временное проживание или вида на жительство. А, то есть те э, женщины, которые занимаются домашним хозяйством, они больше не могут, вот как в 2014 году приняли это правило, они больше не могут находиться вместе со своим мужем здесь, в России. Им приходится либо каким-то образом договариваться с местным, э, местными властями, то есть раньше это была Федеральная революционная служба, теперь это МВД, либо покупать патент, что, конечно, э, сильно дорого. И еще одна вещь, которая тоже бьет по женщинам, а, а не по мужчинам, иногда в прямом смысле. А, когда мы занимаемся вопросами социальной интеграции, то есть мы смотрим на то, какие социальные связи мигранты имеют и как эти социальные связи меняются в процессе их проживания в России. А, нас, конечно, интересует, насколько люди выходят из своего такого этнического круга, в кавычках, и поскольку люди приезжают из, э, например, из сел, из кишаков, из аилов в России в большие города, то степень социального контроля сильно снижается, ты попадаешь в среду, где у тебя и коллеги чаще всего будут разного этнического происхождения, и жить ты не будешь ни в каком этническом районе, потому что в России нет этнических районов. Соответственно, ты будешь знакомиться с разными людьми, будешь взаимодействовать с разными людьми. Но насколько вот этот выход из своего этнического круга, он какие последствия он имеет для женщин и для мужчин? Если посмотреть на новости, связанные с э, патриотами Кыргызстана, то можно увидеть такую серию публикаций, которые начались в 2012 году, когда а, молодые люди начали вылавливать девушек-киргизок, обвинять их в том, что они имеют какие-то отношения с мужчинами-киргизами, и, в общем, бить, издеваться снимать это на видео, выкладывать в интернет. И недавно появилось видео, а, когда побили не только девушку, но и молодого человека, непонятно он по этническому происхождению, но, в общем, я не киргиз, а девушка была киргизская, в общем, ему тоже очень сильно попало. А, с чем это связано? Это связано с тем, что у киргизских мигрантов очень высокие этнические установки и очень а, негативные установки в отношении смешанных браков и вообще романтических отношений а, женщин-киргизок с мужчинами-не-киргизами. Когда мы в 2014 году проводили опрос еще это были ну, не интернет-опросы, а просто уличные опросы киргизских мигрантов, то у нас получились такие удивившие нас результаты. Хотя, в принципе, если посмотреть э, на улице, очень много можно увидеть э, людей в э, белых колпаках и в одежде с э, символикой Кыргызстана. Но ты не увидишь этого, если ты будешь смотреть и искать глазами таджикистан и узбекистан, Это очень редко. А Кыргызстан очень легко. И, собственно, это отражается и в вопросе. То есть большинство, 98% наших респондентов сказали, что они горды быть киргизами, 97% сказали, что важно, что они киргизы, и что особенно важно, что больше чем 75% сказали, что они против того, чтобы киргизские девушки общались с мужчинами-киргизами, и сказать, что они никогда не выдадут свою дочь замуж за мужчину другой национальности, а хотят выдать только за Киргиза. И вот тут отрывок из интервью с одной из девушек. Э, таких интервью было несколько, когда рассказывали как раз про какое-то столкновение не именно с э, вот этой вот официальной группой да, патриоты Кыргызстана, то есть эти люди не называли себя какой-то группой, но это были разные девушки, которые в разных ситуациях попадали под замечание или под угрозу физического насилия из-за того, что они а, либо сели в машину какому-то таксисту на улице, который оказался узбеком, или а, общались на работе с своими коллегами, которые были дагестанцами. А, вот здесь вот девушка рассказывает про, про то, что за, за ней, что, что сейчас она, в принципе, была бы готова подумать о том, чтобы иметь какие-то романтические отношения с мужчинами не киргизами, например, с чеченцами или с русскими, но она а, беспокоится, что это будет иметь очень плохие последствия для нее, что если наши киргизские парни это все увидят, меня конец. И она как раз имела опыт э, такой, когда она села в машину, просто подняла группу на улице, остановилась машина, она туда села, и там оказался водитель узбек, они поехали, и тут за ней, за этой машиной начала гнаться другая машина. Там были киргизы, которые кричали, из окон пытались догнать эту первую машину. А, а у первой машины еще было объявление, что продается машина и номер телефона водителя. Эти, значит, э, погонщики э, э, начали звонить, трезвонить и угрожать по телефону и водителю, и попросили передать трубку девушке этой, и начали тоже всячески ругать. Каким-то образом они оторвались там на светофоре, это была погоня-погоня. Эм, парень, водитель тоже очень сильно испугался, он остановился, потом сказал, все, выходи. Она говорит, а сколько я денег вам нужно? "Неважно, уходи. <laughs> То есть ему самому было как-то очень э, все это неприятно. И еще одна вещь, на которую, мне кажется, обязательно надо обратить внимание, которая тоже такая эм, имеет важный гендерный аспект – это сексуальная грамотность. К сожалению, нет ни одного такого хорошего исследования, которое позволяло бы сравнить сексуальное поведение мужчин-мигрантов и женщин-мигрантов. Есть отдельные исследования, которые занимаются женщинами, отдельные исследования, в которых есть какая-то информация про мужчин. И э, цифры очень сильно разнятся. То есть, например, исследования таджикских мигрантов – Э, показала, что один мигрант из Таджикистана, который приезжает в Россию без жены, может за один сезон работы в России сменить две-три сексуальные партнерши. А опрос женщин-мигрантов из Средней Азии показал, что среднее число сексуальных партнеров за всю жизнь где-то 1.3. А, то есть очень сильно отличается сексуальное, ну если следовать этим данным, очень сильно отличается э, сексуальное поведение мужчин-мигрантов и женщин-мигрантов. Но у женщин-мигрантов вроде как ну, такое нерисковое поведение. Один и три сексуальных партнера за жизнь ну, вроде как нормально. Но если бы не было проблемы с э, использованием защитных средств, то есть, например, презервативы. 70% мигранток Средней Азии сказали, что они не использовали презерватив с постоянным партнером за месяц до этого вопроса. И, в принципе, им довольно сложно договориться с этим постоянным партнером о том, чтобы его использовать. И когда появляются какие-то исследования, которые обсуждают, э, что же можно с этим сделать, как повысить сексуальную грамотность, а, то отмечают, что рост сексуальной грамотности и распространение информации мешают, мешают те ценности, которые называют традиционными в кавычках. А, считается, что секс возможен только внутри брака, и поэтому смысла и, и дети являются безусловной ценностью, поэтому смысла говорить о контрацепции вообще нету, потому что, ну, если муж и жена живут вместе, и дети – это всегда ценность, то зачем вообще? Никакого рискованного поведения вообще не может и случиться. А миграция все равно ставит все вот эти постоянные отношения под вопрос. Зотовые то там, получалось, они сравнивают киргизов, таджичек и узбечек, и приводят среднюю цифру. Средняя цифра 1,3. Но ну, у киргизов там действительно была более высокая, чем средняя цифра, но она все равно не зашкаливала но тоже, ну, то есть там было порядка, может быть, до двух. Просто потому, что у таджичек, если я правильно помню, было очень мало, то есть там меньше единицы было у таджичек. А у киргизов было ну, как-то... Ну так, потому что это средний показатель. То есть, это, то есть там были таджички, у которых не было сексуальных партнеров за всю жизнь вообще. Это был ноль. Поэтому средний показатель у них был ниже. А у киргизок э, было меньше тех, у кого был ноль, больше тех, у кого было ближе к двум и так далее. Ну, э, но тут действительно есть такой байс, то есть смещение в сторону врачей. Мне кажется, вы очень правильно говорите, что врачи, как и, например, некоммерческие организации, которые оказывают помощь мигрантам, они действительно имеют дело с теми, кому нужна помощь. То есть это такие наиболее проблемные люди. И поэтому, когда ты хочешь построить общую картину, ты не можешь опираться только на эти данные. Ты скорее будешь опираться на какие-то вот Э, данные там, опросов. Ну, если даже не брать врачей, то одна из причин это то, что они живут, одна из основных причин, почему они а, хоть потом делать то что они живут а, разнополыми а, э, по 20 человек, да, и это тоже провоцирует какую-то сексуальную близость с не своим партнером, ну не с постоянным партнером. Да, про такие случаи тоже я слышала, э, что такое бывает, когда ты опыт проснулся, а когда но, но, но при этом есть квартиры, в которых э, ответственные квартиросъемщики, то есть человек, который там имеет дело с хозяином и устанавливает свои правила в квартире, и его уже люди, которые снимают какое место, называют хозяином, он устанавливает правила, и это часто правила такие, что есть комнаты, где живут одинокие мужчины, а есть комнаты, где живут э, одинокие женщины и семейные пары. То есть предполагается, что если у мужа под боком жена, то он совсем другой бог. <laughs> Ну, как-то вот, грубо говоря, так. Да, поэтому... Ну, ну, ну да, если даже посмотреть на... А, была статистика за, по-моему, 12-13 год по поводу количества оставленных а, в роддомах Москвы детей. И там среди всех э, детей, от кого отказались иностранные гражданки, там 40% были киргизы. Да, да. Это было даже потом, больше. Да, чем... это было и по Киргизии, когда именно сколько кир... киргизских детей киргизских мигрантов перевели потом в Киргизию, перевезли точнее. Да, это, даже было больше, чем Украина и Молдова. Да. Это, да. Ну, то есть для меня это тоже один из показателей, что у них э, партнеров побольше. Но там, э, если я правильно помню, то там вот именно 13-13 год, там количество детей от Казняков было порядка 300 за год. То есть, в принципе, это цифры-то не такие большие. Если мы... В абсолютном выражении у нас э, мигрантов ну, на первом месте Украина, я знаю, а вот именно женщин, кого больше всего? Киргизов 40%. Нет, киргизы ну, 40% ну, если... из общей цифры, а вот в ну, абсолютном выражении кого больше? А, может, поэтому больше там? А, у них получается чуть-чуть другие. 800, 800, 1700. Да? Э, э, поведение там. А 1700 пятая часть э, где-то Если мы, по-моему, около 40% женщин, да, киргизов было. То есть, получается, где-то больше, чем 300 тысяч женщин-узбечек, Эм, Узбечки киргиз Ну, это не сравнивать. Узбечки едут за мужьями, киргизки чаще всего едут одни, там тоже вот ну, это ну, как национально. Чаще всего тоже, тоже не скажешь, потому что среди, в принципе, среди э, всех вот этих трех групп там очень много, например, разведенных и вдовых. То есть mm. это те женщины, на которых не распространяются вот эти правила социальной легитимности миграции, это как бы женщина все равно уже стигматизированная, пускай что хочет, то и делает, и вот уезжает. А, среди, ну, среди киргизок, сейчас у меня цифры с собой нету, но если я правильно помню, среди них больше, да, чем таджичек и узбечек, э, одиночек, которые еще не были замужем. Все-таки узбечки и таджички, чаще всего они хотя бы были как-то уже замужем. А киргизки, ну, такие совсем молодые, зеленые молодые. А, э, а, а просто не слышно будет людям, которые смотрят. Ну, я хотела предположить, а вот эта разница ну, в данных между в данных вашего исследования и показаниями врачей не может быть связана с э, вовлечением мигрантов в проституции. например. Ну, понятно, что у женщин, которые вовлечены в проституции, куча новых партнеров. Заметили, что у врачей чаще наблюдаются те, которые вовлечены в проституцию? Может быть. Если честно, то вообще вопрос сексуальных работников среди мигрантов там, из Средней Азии и не Средней Азии, он такой открытый, потому что есть отдельные исследования, которые, в ходе которых э, люди брали интервью, но интервью не позволяют оценить масштаб. То есть никто не знает по факту, сколько э, женщин-мигрантов там, из разных стран вовлечено действительно в проституцию. А, насколько это тут повлияло на, на, на, на то, кто приходит к врачам, может быть, но, но точно неизвестно. Потому что, ну, в общем, нужно еще да, заниматься исследованиями. Могу предположить, я буду громко говорить. <laughs> А, вообще, вы говорили то, что вот, э, в других исследованиях, то, что инфраструктура киргизов есть в Москве, да? Она устроена и медицина тоже. То есть там мы обращались именно, именно э, к киргизским инфраструктурам, получается, и граждан Кыргызстана, да, женщинам. Я могу предложить из-за этого больше запрос, э, точнее, вот, пойдем мы на женщин киргизов. Кажется, у них больше возможностей да. с медициной обратиться, чем таджиков и узбечков. Ну, вы знаете, в киргизские медицинские клиники обращаются не только киргизы, то есть там и работают не только киргизы, и обращаются туда тоже узбеки, таджики и другие мигранты, и иммигранты тоже, а, потому что это позволяет снимать языковой барьер, ну и это дешевле, и вроде как ты доверяешь больше. Поэтому, не знаю, но это, это вот вопрос тоже к Кате, наверное, по поводу врачей. А мы с ним, да, Одно из интервью было с Максатом, мы вместе были. В одной а, клинике, ну, у вас были киргизские врачи именно или разные врачи? Нет, в, ой, врачи, врачи были, конечно, кыргызы. Я больше с кыргызской диаспорой работала. Но вот одно из интервью мы были вместе с Максатом. Плюс еще куча историй лично, девочек, которые там нужна какая-то помощь и все прочее. Ну, истории, да, можно. быть. Ну да, нет, это, конечно, не выборка, я вообще не претендую, я что-то с чем лично столкнулась угу. рассказывать. Ну да, данные очень сильно отличаются. Это, ну, это, это прям пич миграционное исследование и в России, и в принципе в мире, потому что с мигрантами никогда непонятно, как там правильно строить выборку. У тебя нет представления о генеральной совокупности, поэтому ну ты всегда как-то изощряешься и пытаешься э, максимально приблизиться к этому идеалу такой случайный вопрос, вопрос полового воспитания иммигрантов он один из самых щепетильных, потому что были врачи, которые прямо говорили, мы вам не будем давать интервью, потому что мы не будем позорить э, нашу нацию. Ну, это еще вот такой вопрос. Но это вот тоже эти этнические даже, установки. Да, этнические установки даже на условиях анонимности. Хотя. Ну, потому что тебе больно озвучивать какие-то данные. Да, есть центр кыргызский, куда девочки приходят беременные, все прочее, все знают, что все есть в Фейсбуке, но люди журналистами эти не говорят. Это проблема, да. Но все идет из Киргизии, там же их не учат. Да, ну правильно, ну в смысле миграция это всегда такое э, пространство, которое связывает из, стран происхождения, из страны, ну, России, например, и, например, если мы говорим про сексуальное поведение, ну, неаккуратное такое сексуальное поведение мужчин-мигрантов, например, в Таджикистане, то это же всегда вопрос того, какие э, заболевания потом поедут в Таджикистан, например, да? Ну, то есть это все очень сильно взаимосвязано, поэтому такие вопросы, правда, надо решать на уровне нескольких стран. Просто вопрос в том, что часто на это правда закрывают глаза. Узбекистане. Сейчас обязательно медосмотр для тех, кто долго был в России. нашли. Мы <laughs> не расслышали. В Узбекистане, сейчас говорю, обязательно медосмотр для граждан, которые долго пробовали в России. Мне страшно подумать, что происходит в Узбекистане с теми, кто не прошел медосмотр. Но они все за деньги проходят, потому что там коррупция высокая. То есть он формально законно есть, но все просто платят деньги и все. Ну, в России, Просто въехал в Россию, прошел медосмотр, въехал в Узбекистан, Привычно. А еще вот, когда при получении патента вот, э, Сахарова тоже проходит медосмотр уже, только мужчины и женщины, если они получают патент там. Там же настоящий медосмотр. Там, там анализ дают. Да, но, все, но данных нет, к сожалению, которые могли бы что-нибудь сказать. Это вообще довольно закрытая вся история. Кстати, интересно статистику запросить. Успешных, неуспешных проходов. Если у вас получится что-то получить, это будет правда очень интересно. А вот эти данные по партнерам, они каким способом собирались? То есть каким образом люди отвечали, а девушкам? отвечали? Мужчины. А, вот по поводу мужчин-мигрантов, ну, не могу сказать, я не помню, потому что это довольно давний опрос 2003 года. Это проводили исследователи, которые, в принципе, работают в Таджикистане, но они как бы работают в России тоже. Я не помню, какой там был принцип отбора респондентов. Мне а даже, вот... мне, я просто про, то, что, в принципе, люди могли бояться, там, не знаю, если они отвечают на этот вопрос в интернете, то девушки могли просто бояться, там, не знаю, что за ними как-то следят и узнают, какой ответ они поставили. Ну, то есть все равно, даже если это анкета, в которой заявляется анонимность, все равно есть страх и, ну, наверное, там просто какой-то стыд, э, не знаю, чтобы не опозорить свою там, нацию и так далее. Ну, вот что касается опроса женщин-мигрантов, то э, его проводили очно. Там была такая выборка, которая называется Time Space э, Sampling, когда выбираются квадрат, город делится на квадраты, выбираются случайным образом квадраты, там обходятся все места. Ну, принцип отбора – это кафе, маленькие магазины и рынки, где могут работать женщины. И вот там уже хитрым способом, там с определенным шагом отбирались э, женщины, с которыми разговаривали интервьюеры, тоже женщины тоже того же этнического происхождения, на, собственно, на родном языке, что было очень комфортно. Но что было интересно в этом исследовании, что они выяснили, что самый такой чувствительный вопрос, это даже не вопрос про сексуальное поведение, а вопрос про проживание, про условия проживания. А, сколько человек живут в той же квартире, что и вы это было очень болезненно, и многие не хотели на него отвечать, многие отказывались на него отвечать. И там, кстати, если я правильно помню, по Москве самые неблагоприятные условия проживания именно у киргизов. Там э, больше, всего, больше всего людей живут в одной и той же квартире, там что-то, по-моему, средняя цифра была 16, а 15-9, а узбечки и таджички там сильно ниже цифры. Да. Какой марак? Но они же киргизы с киргизами, потому что узбеки с таджики, они могут с разными ну, ну, там вот именно в том ну, вопросе получалось, что киргизский, в принципе, самое э, а, наименее удачно устроившийся и в плане дохода тоже. То есть, как ни странно, получалось, что вот таджички, у них многие занимались уже практически собственным бизнесом, типа точек типа на рынках, и получали больше, чем киргизские, которые могут полы делать в магазине. Но это зависит, опять же, от места опроса, да, опять же, вопрос к выборке. Ну потому что если, если бы они опрашивали, например, в каких-то кафе сетевых, там, где работают в Москве, ну, в основном киргизы предпочитают, потому что русский язык лучше, я думаю, что там были бы другие уже показатели по зарплате. Но ну, это до ЕС было, да, до вступления? да, всего. это, уже да, прошлый 14 год. А, все поняла. Ага. Сейчас, да, сейчас получше социальный статус. вот с, с Киргизом в связи с ЕС мне, например, очень интересно, насколько а, вот эти сэкономленные от патента деньги, то есть в Москве же патент стоит 4200, э, 4200. и в тот момент, когда ты не должен платить 4200 в месяц, а это получается где-то порядка 50 тысяч в год, а у тебя эти деньги освобождаются, можешь ли ты на эти деньги привести семью? То есть, а, когда Киргизия вступила в ЕАЭС, я просто заметила, но ну, это такие очень обывательские наблюдения, вообще не претендующие ни на такие обобщения, скорее просто такая пища для гипотез. Я стала замечать больше киргизских именно семей. То есть моя гипотеза состоит в том, что люди стали привозить ну, как бы, на сэкономленные от пациента деньги именно семьи. Но это надо проверять. А еще просто наблюдение, когда периодом занимаюсь с родителями, я советую брать, например, это, это, так как страны ЕС, там, киргизы входят, они имеют право на УМС, да, получение при составлении трудового договора снизится регистрации. А многие уже рожают, так как у нас большинство у нас мало, приходят уже через маму, они беременные. И я советую брать ЛМС, например, потому что это действительно медицинское обслуживание бесплатное. За, на основании договора и договора между странами и вообще трудового договора. Они получают ЛМС и рожают здесь спокойно, получается, получают там, наверное, встают на учет. Вот это ответ как раз на вопрос, почему врачи чаще видят как близок Потому что для таджичек, узбеков, узбечек бесплатного, к сожалению, нет, только роды. Нет, но ну, я так поняла, что все-таки другие были врачи, то есть это врачи скорее будут общемосковские, да. да. да, да а вот э, Катя говорила про таких э, клиники, да, коммерческие киргизские клиники, к которым приходят не рожать, к которым приходят да, аборт, аборт или абортные заболевания, но там такие действительно типа, проблемные. А тут как раз используют ОМС и начинают а какой процент у них, э, если она уже беременна? Она же не может быть, я про договор, наличие ну, договора, если она уже там на каких-то сроках. Ну, ну два-три месяца ничего не Справиться, да, просто договор тоже составляется. Какую ты нагрузку делаешь на российскую медицину своими советами? Я повторюсь, уже с возможностями, это, надеюсь, э, правильно? Ну, если есть возможность, то <laughs> шучу. То же самое доступ к образованию некоторые не имеют доступа, а мигрант сами не знает, как нужно устроить ребенку школу. Да? Это как раз только сексуальная грамотность проживает, неграмотность, как поступить ребенку в школу, как подать ребенку документы и так далее. Да? То же самое нет грамотности, не знает своих прав. И когда я лично помогал отправить заявление, там, чтобы записать ребенка в школу. Они ходили в школу, и при этом ну, школа говорила, что не может принять только после 20-го. Мигранты сами думали, что им отказали, мне звонят, говорят, нам отказали в иксат, что нам делать? Ну, недопонимание было. И мне хочется, например, как раз э, а, не то, что грамотно сделать, чтобы их не информировать. И как раз сейчас появляются в Инстаграме какие-то сообщества, там, Аймдар, там, вы слышали, да, женщины, там, мигрантки, женщины, киргизки и так далее, они там а, советуют, есть такой-то сервис, есть такая страховая компания, там дают пользу МС, если там все таки документы, это меня радует, то, что между собой общаются и информируют, потому что есть такая возможность, идите пользуйтесь, например, да? И для себя я тоже вот собираю данные, например, там, какая страна компания сразу создает, если вы получаете список документов, какой-то там ним дойду да? Вот э, сами тоже собираются, вот какие-то буклеты создают, вот, тоже... Ну, как раз по этой теме, да? Да. Все собрать. Создать буклет, чтобы там был список адресов ну, контактов э, страховых компаний, там, школ, возможно, и каких-то а, проект, который помогает там, медицине, образованию и так далее. То есть это тоже было бы хорошо для мигрантов. Да. У вас какая-то ну, как диаспора? Нет. Нет? Пожалуйста, Нет. куда отправлять доносчики без консультации как к нам отправляйте. На сайт. Мне кажется, сайт это даже имеет больше потенциал для распространения, чем вот нет. Но тут еще, помимо правовой такой неграмотности или недопонимания, еще, мне кажется, важный фактор – это общая недружелюбность среды. А, когда мы делали исследование в Капотне, у меня там появились знакомые мамочки из, там, из Киргизии, из Пакистана, и они хиджабом были, они плохо говорили по-русски, но были очень милые, милые ну, дети, которым было рано еще идти в школу, в детский естественно, не брали, но можно было пойти записаться в Дом культуры, который там большой но чтобы туда пойти, они сами очень боялись. И вот мы пошли с ними вместе. И когда я с ними зашла, и там сидит администратор при входе, э, я поняла, в общем, почему людям страшно. Потому что администратор смотрит волком, но администратору тоже страшно. То есть я могу и администратора <laughs> понять, потому что приходят женщины в хиджабах, и наше массовое сознание, оно, в общем, так устроено, что стереотип сразу не дает опасности. Э, и, в общем, такая взаимная настороженность, она приводит к тому, что не хочется туда возвращаться. Но в тот момент, когда все-таки удалось э, там, прийти и договориться и записаться, потом через какое-то время я обнаружила, что все, там, дети ее ходят, она водит их в дом культуры регулярно, пару раз в неделю, а пока один ребенок там где-то на занятиях, второй ребенок в игровой зоне, она сама сидит, и даже у нее появляются знакомые какие-то другие мамы, ну пускай не русские, там, азербайджанки, но все равно они общаются по-русски, и вот это вот уже такая институционализированная интеграция. То есть стоит преодолеть вот этот порог, и вот это, это, это дальше уже начинает работать именно на интеграцию. А почему садик не берут? Потому что в садик вообще не сами Мы, например, в садик отправляем детей-мигрантов Узбекистана с патентами тоже социальную стереотип, А как? Как он попросил? Ну, мы просто отправляем в кабинет очереди, поменьше очередь, выбираются места с учетом этого ну, круто. проживания. А обязан, у нас вот этот закон образования, они распространяются на страны граждан тоже, если вы ну, обычно говорят, что нет, у нас слишком большая ну, очередь. Почему? Они на общих основаниях. Ну, просто электронная очередь. Ты записываешься, следишь за очередью. Они, они не имеют сейчас возможности этим каким-то образом манипулировать. Ну да, Если вы, вы стоите там, а сейчас это можно делать в электронном виде, даете заявление, они не могут его отказать, ну, в общем, что сказать. В общем, мне кажется, сегодня мы собрали тут некоторые, <laughs> которые надо. Школы, сады, все. Ну, потерпит кассы, например, не недель нормально. А потом там придет кто-нибудь, там поможет, там в детском саду, на каком-нибудь а, субботнике, там еще, и уже наоборот становится Хорошо, ценными да, детьми. Потому что их родители с тобой пойти, пойти навстречу, помочь. Спасибо большое за вопросы. а Переходим к следующей части.